Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiau estas lundo la triande Augusto. Kai Augusto estas tradizie la monato kiam okazas la universala congresso kai la plei gravae aranjoi esperantai de la iaro. Ciare compreneble Cio occasos eh, retume pro la covimo, sed mi pensas che estas grave analisi la poemon la espero. Strofo, strofon post strofo, strofal strofe. Ciar citiu poemo estas la plei fama vercaggio de Zamenhof. Por multe esperantisto et tio esas la nura vercaggio ciam ili iam aem legis au cantis, facte, dum la solena inauguro tre universale congressoi. Do, um, ehm, antau ol farition, mi volas uh, danki mia in subtenanto in a parte mi volas menzi Paul che u gentile diris uh, eh, eh, presca o pardon petis pro la facto che li ne ne commentos uh, en la en citi u monato ciu tage la medito in kai mi estis vere cortuscita uh, pro citiu attento mia rigarde dankon paul kai do estas vere bele si ke estas homo e reagas tamen estas de vigo reagi do eh, kiel mi ciam diras citiu meditoi estas faratai unue por mi mem kai do jen ni povas komenci uh, mi legos la unuan strofon uh, el pagio 586 de la originala vercaro sed vi povas trovi gin eh, en uh, aliai, en multaj aliai uh, lokoj to En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voco. Per flugiloi de fazila vento, nun de loco flugu gi a loco. Do, la cefrolulo de la espero esas citiu nova sento, quio esas suffice stranga esprimo char temas pri sento kiu estas nova do io temas pri io quion on ni neniam sentis antaŭe kaj tio kaj ĉi sento flugas tra l'aero. Kai tio memorigas al mi alian gravan uh, texton kiu aperis uh, prescau sam tempe, kiu es la manifesto de la comunista partio. Kai Detef Blanke esperantigis gin, kai la comenzo de tiu texto estas tre fama, Fantomo hantas en Europo, la fantomo de comunismo. Do, estas tiu ideo che sentoi ideoi, char citiu nova sento pos anca esti la internedeo effective, povas esti, estas iu quasau fisicai. Um, ehm, ne solidai, sed ili povas flugi tra l'aero por iri de menso al menso. Do, tio estas la unua afero kion mi volas diri. Do, kai ancau estas voco, do tio ancau memorigas al mi tiu ideo de forta voco venas compreneble de la Biblio, kai tio memorigas al mi che la esperanta himno nomigas la espero, kai ancau la israela himno nomigas la espero, compreneble nov hebre ivrite. Do, la alia esprimo, cio estas, uh, do, citiu nova sento facte farigis idiomagio. Vi ne povas plu diri nova sento, sen uh, eh, che vi ne volas referenzi aparte parte alla espero. Nova sento estas la nova sento dell'espero. Alia esprimo, cio farigis idiomagio, estas facila vento. Cio esas tiu facila vento? Cia maniere vento povas facili, facte? Cai mi cerbumis pri tio, antau multe iaroi, cai mi memoras pri conversatio con Fabrizio Pennacchietti, mia mentoro pri interlinguistico cae esperantologio, uh, tio casis antau 30 iaro eble, ion simile. Ja. Cai... Kai li diris al mi memoru pri la germana char la germana leggera kai facila estas la sama sama vorto aha do temas pri leggera vento temas pri briso do de nove tiu metaforo cristalligis en la esprimo to eh quec foie casas che homoi pensas che esperanto estas fixita codo che gi ne evoluas che gi ne changigas cotopo sufficias legi la unuai la unuain quar versoin de la espero por vidi che estas arcaismoi, au idiomagioi. Do, tio estes suffice facila tasco, cae estas strange che niu vere attentigis alla publico pretio. Cae do, quelc foie, la solvo la respondo de niai demando iau la solvo de niai problemoi esa sub nia naso ca ni ne vidas cin. Do eble ni vere besonas nova sento por malfermi nian coron cae tia maniere malfermi nien oculoin en nova maniero. Nicun medito per tio. Danko un provi attento. Morga uni daurigos la me diro cum mediton sur la vorto de la espero kai restas nur por diri morgau kai antauen sen fine